بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin La ilaha illallah Malikul Haqqul Mubin لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin La ilaha illallah malikul hakul mubin لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين